comum é uma, mais do que um conceito, mais do que um princípio, é uma prática. Um dos grandes desafios para nós é como é que a gente pratica isso nas nossas próprias vidas. Quando a gente fala em comum, a gente pode chegar em vários tipos de abordagens distintas. Comum para mim é uma lente de percepção da realidade. E a gente pode pensar no comum como um dispositivo político amplo de transformação social que permite que a gente construa é, outros tipos de relações no mundo em que a gente vive. Eu gosto de pensar no comum como esse lugar do entre. As diferenças se encontram quando tem o interesse de se colocarem em conjunto. Então vamos pensar, por exemplo, uma comunidade que vive na beira de um rio e que precisa desse rio. Como é que ela gerencia esse bem comum que é de todos? A organização que a gente fundou, ela trabalha o comum em várias dimensões. A primeira delas é justamente dando a conhecer esse conceito, fazendo debates como esse que a gente construiu, da lente do comum, e numa outra dimensão pensar como o comum pode influir na transformação da nossa vida política atual. A outra dimensão é também praticando o comum, né? Como é que a gente incorpora isso, por exemplo, na gestão de um centro cultural autônomo na cidade de Santos, que é um laboratório que a gente fundou. Como é que a gente faz isso dentro dos nossos projetos? Como a gente faz isso quando a gente pensa na limpeza do nosso escritório? A gente está nessa encruzilhada e o comum é justamente essa negociação, a produção do comum é essa negociação que precisa ser feita entre todos os envolvidos.